tarde. Quer dizer, eh, não é boa tarde, Carolina. É bom dia, tu acabaste de acordar. <laughs> Mas é boa tarde para vocês, que o vídeo vai sair hoje à tarde. Uh, nós chegamos aos 500 subscritores. Como? Não sei. Ah, ai de vocês que agora vão anular a vossa subscrição para ir para os 499. Eu crio um e-mail de propósito para nós chegarmos aos 500. <laughs> A sério. Eu não sei, eu não sei como é que isto chegou aos 500, mas agora é rumo ao mil, aos 1000. Sim, sim. Agora é a altura do meu discurso, portanto tenho aqui o microfone, aqui o telemóvel, <laughs> E em primeiro lugar, queria agradecer à minha mãe, ao meu pai, à minha família, à Fórmula 1 por me impedir pôr as imagens de, para fazer as reações e me bloqueia os vídeos. e mais ninguém. Quer dizer, todas as minhas pessoas que estão na minha vida, as minhas pessoas que estão na minha vida, as pessoas que estão na minha vida, os amigos, o trabalho, toda a gente, a sociedade toda. Espero que ganhei um, um Oscar. Um dia, também, um dia vou ganhar um Oscar. Vocês estão aqui porque o título diz giveaway, não é? <laughs> Eu tinha anunciado assim que chegássemos aos 500 e chegámos, por isso o giveaway vai... Um, eu até era para pôr o giveaway no vídeo de sábado, só que o vídeo de sábado já está gravado e editado, portanto eu acho que faz sentido um, um vídeo só para o giveaway. As regras vão estar ca na caixa de descrição. Um, vocês só têm que comentar aquilo que vocês gostavam de receber e o vosso ou Twitter ou o Instagram, alguma forma para eu vos comunicar que ganharam e hum, acertarmos as moradas e isso. Vocês vão ter 30 euros para gastar no site Fuel for Fans, que é o site onde, onde eu normalmente compro a minha merch da Fórmula 1. Uh, ah, vocês podem escolher tudo o que quiserem, até aos 30 euros. E depois um, o vídeo, eu vou sortear o comentário deste vídeo no, no último vídeo que eu fizer das reações ao Grande Prémio da Hungria Hungria, penso que vai sair no dia 2 de agosto, depois no dia de, em agosto eu quero tirar férias. Também preciso, <laughs> também preciso, isto dá trabalho, senhores. <laughs> Mas todas as regras vão estar melhor explicadas na caixa de descrição. E pronto, a única coisa que vocês têm que fazer é mesmo estar subscritos ao canal e eh, porem nos comentários aquilo que vocês gostavam de receber. Eu espero que vocês estejam a gostar do conteúdo do canal, eh, é assim um pouco diversificado. As reações é o que eu gosto mais de fazer, porque não dá trabalho nenhum, é só pôr a câmera a filmar e a ver o grande prémio. Uh, <laughs> portanto, vamos continuar um, ah, mais vídeos em setembro. Uh, comentem também. Quer dizer, não comentem, vá. Não, é só, este vídeo é só para isso. <laughs> Só para o giveaway. <laughs> Vá, isto já está a ficar muito, muito longo, por isso tenham um resto bom. Boa tarde, né? Boa tarde. A minha bom dia, que eu vou para o trabalho. Portanto, tenham um resto boa tarde.